أجمل الأغاني المصرية وزمن جميل عشناه يعمل كده كده كده فيا يا حسرة العمر انك حلمي بهدفني की तस्वीर عشان ابن يعمل كده كده كده فيا يا حسرة العمر احنا حلمنا حدقنا طواني مالي أغني وحلو طواني مالي وسرتها حلوة في البلد ماهيش راضية كده كده كده فيا يا حضرة العمر إلا الحلم ده حدفني لسه فندي وعيت على ستري لازمه عليا زملاء ولا فندي يرضيك يا عمري عشان ابن معناش غلابة ايوه ايوه احنا غلابة ايوه ايوه وما احناش غلابة ايوه ايوه كنز الغلابة وسعدهم شرف the squad.